Um die Kaffeemaschine einzuschalten, müsst ihr zuerst das Display hochklappen, den Ein- und Ausschalter betätigen und das Display wieder herunterklappen. Sobald die Kaffeemaschine eingeschaltet und hochgefahren ist, kann man auf der Startseite die verschiedenen Getränke und das Menü finden. Die unterschiedlichen Symbole unterhalb der Produkte sind zum einen da, um die Tassen vorzuwärmen, die Warmspülung per Hand einzuschalten und um die Kaffeestärke einzustellen. Oben rechts auf der Startseite der Kaffeemaschine befindet sich der Knopf, der zum Menü führt. Um weitere Funktionen des Menüs zu nutzen, muss man eine vierstellige PIN eingeben. Eine Funktion im Menü ist der Bereich Abrechnung. Dort kann man zum einen noch einmal eine Auflistung der Produkte finden und zum anderen erkennt man in der ersten Spalte rechts neben der Auflistung die Produktanzahl, die am jeweiligen Tag verkauft wurde. Um diese Spalte zu löschen, drückt man links unten auf das rote Kreuz, wählt die 1 für die erste Spalte aus und drückt oben rechts auf Bestätigen. Ein weiterer wichtiger Teil des Menüs ist der Bereich Pflege. Dort findet man unter anderem die Systemreinigung, die täglich durchgeführt werden sollte